हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम रोहित आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टू टेक्नोलॉजी में गाइस मैं बताऊंगा आज अपने जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाना है ओपन कर लेना है ओपन हो रहा है

करना है नीचे एक साइड आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट अकाउंट और ये आपको यहाँ पे राइट राइट कर देना है टिक लगा देना है और डिलीट अकाउंट पे एंटर करना है और ये आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए